no sirve de nada. Todos los días, fin de semana. No nos pescamos, NO llega la lana. O si TU te dejan de cara. Comerse la peli no sirve de nada. Saco un ruido de mi flow. Quiero money un montón. Mi hermano en una mansión. no, no. Cartera Gucci pa' mamá. Nadie me puede imitar. Pero hablan, mucha parla. Números pares siempre en el banco. Queda la data, yo tengo los datos. Hoy en día por mis hermanos mato. Si yo no pueden limitarme, menos tú. Perdón por ser arrogante. no me importa nada, de oro las cadenas. Si yo no pueden limitarme, menos tú, perdón por ser That with your pencil. Si ella me llama y yo como bajo mi cama. Me siento a contemplar cómo suena. demonios en mí, hay demonios en mí, hay demonios en mí, me matan en mis dreams. Hay demonios en mí, hay demonios en mí, hay demonios en mí, me matan en mis dreams. Oh no, muero como estar, fuck no me va a callar. Es que sueño con más, solo quiero ganar, no puedo simular. Quiero brillo sin más, tomantos de machos, piensa que lo sabe. dejaron de existir No se acostumbraron a lo bien a lo mío Así Quiero que siga mi vida, no voy a morir Tengo las alas para poder volar Con mi estilo voy a representar hey, Voy al infierno, Estoy libre sin más, no voy a ser uno más. Hay demonios en mí, hay demonios en mí, hay demonios en mí, me matan en mis dreams. Hay demonios en mí, hay más en mí, hay demonios en mí, me matan en mis dreams. Oh no, muero como estar, fuck oh, no me va a callar. Es que sueño con más, solo quiero Todos piensa que lo sana purchase your track today. For me, for that, I don't get a bother. For me, for that, I don't buy a bother. Yeah, I don't buy I don't buy en mi habitación ah, bitch, dolor Ya me duele un montón, me cura un colocón ah, bitch, dolor Ya me duele un montón, me cura un colocón No me conformo con nada, siempre quiero amor el sigo enfocado aunque dicen que dio la razón es verdad cuando te digo que esta vida no es para todos. yo es pepa, y licor. Voy a me voy a ir de esta ciudad, voy a ganar como alma. Sé que nada me va a importar, ni de ustedes me lo limita. Que no haya ningún testigo, es yo que siempre fui el elegido. Por todos los dios bendecidos fake nega, siempre dormido.